እንዳመለስ አንቺም ቁንጮች እንዳበስ ከላይ ናር ይባሰስ ፍቅር በኝ ላይ እያኔ ፈካ ነቃ ጉርደድ ፈንደቅ ደመቅ እያንተው በይ ቀላል ናውጣ እባክህ እባክህ ወንድሜ ተረጋጊ። ወንድሜ ሽጉጡን ቀላል ነበር አላውቅም። ለዛ ነው የሞተችብኝ። ፕራንክ ቪዲዮ እየሰራ ነው ያለ ካሜራማኑ ፕራንክ ተሰርተሃል። ሚጎባይ ግን አውጣ ተጠፋውትናል ዝም አልበላ ምርጫት በልቶ ጥሎሻል አዳልጦ ሄዷል ልብሽ ከኔ ሌላ መርጦ አልመለስም ወደ ኋላ የተፋውትናል ዝም አልበላ ልጅሽ አርጎ አይደል እንዴ? ምን አክሏል? Głoś, głoś, lezim teraz. Głoś, głoś, pu, بو edel. هكا يا نجم هكا نعرف وقت ايه انت في تشيل بسجل سجل بعسجي فقجو وبهرج شجو ለምመጭበት ለምዳፋጥጭው ይሄ ግድግዳ ግንብ ለካ ሁለት ነጥብ አምስት ሜትር ያክላል እንዴ! እዚህ ጋር እኮ አዲስ የፎቶ መደርደሪያ በቃ ባስቀመጥ ቤቴ እንዴት ያምር ነበር። ይሄ ሶፋማ በቃ አርጅቷል እኮ leather ነገር ባደርገው እንዴት ደስ ይል ነበር። ይሄ ወንበርማ ነጭ ነው መሆን ያለበት፣ ነጣ ቢል ነው የሚሻለው። ውይ የዚህ አልጋ ብርድ ልብስማ ሰማያዊ ነው መሆን ያለበት። ወይ ሰማያዊ እኮ እንዴት እንደሚያምርብኝ ይሄ ጠረጴዛማ ሰፋ ያለ ነገር ቢሆን እኮ እንዴት ጥሩ ነበር። መቅድዬ እንዴት ነው ታዲያ ቤቱን ወደድሽው? በጣም አልጋውን፣ ጠረጴዛው ምናምን አየሽ ወደድሽው? በጣም ደስ ነው። በቃ እንግዲህ ከጋብቻ በኋላ የሚገባበት ይሄ ነው። በደንብ ደግሞ የዛኔ ጠርተን እንጋብዝሻለን። አዎ እንዴ በሰፊ አይ አልቀርም። በቃ መልካም ቀን። እሺ እሺ። ሻይንሻ አረ ችግር የለውም ከጋብቻችን በኋላ ጋብዝሻለሁ አለች። ገና ባልሽና ቤትሽን የራሴ አድርጌ ስጋብዝሽ ተራሳሽ ደፋል። እማነቢቱ ገቢሩ ተሹ እንዴ? ኧረ አልቀረውም፣ እሄዳለሁ። ቆይ እችን ፊልም ይጫስና እሄዳለሁ። እንቅልፍ ሊወስድሽ እኮ ነው ታዲያ። ኧረ አልተኛም፣ ከተኛው ቀስቅሽ። ግን አልተኛም። እማ Mas ዳዲ ወይም ማሚ ምን ስትልሽ ነው የምታናድሽ ወይም የሚያናድሽ? አናዶኝ አያውቁም በጭራሽ። ስትመታሽም አትናደጅም? አናደድም። እንዴ እየተገረፍሽ እንዴት ነው የማትናደጂው? እኔ ተናደጅ አላውቅም። እንዴ ለምን ደግሞ አትናደጂው? እየተመታሽ አይደል? በግድ ተናደጅ ነው። ኳስ ትወጃለሽ? አዎ። የማን ደጋፊ ነሽ? የቀይ የቀይ ሳሚዬ፣ እማዬ፣ ተነስ ተነስ፣ እስቲ እንደው የሆነች ዕቃ ገዝተህልኝ ና ከዚች ከጉሊት እስቲ ተነስ እሺ እማዬ፣ እሺ ስጭኝ። እሺ የተባረክማ። እንካ እንዳረሰው ብዬ ጽፌልሃለሁ። እንካ አንማዬ፣ ምንድነው እንዴ ዲ እሺ መግዣውን ስጭኝ። እሺ እንካ። በሀምሳ አምስት ብር ነው የምገዛው። ይበቃልሽ እሺ እሺ እሺ። ነገ ስምንት ሺህ ብር ዋጋ መጨረሻ። ሄሎ ሄሎ ማዬ አነው ደግሞ ሄሎ ሄሎ ማዬ የሰጠሽን ብር አልበቃኝም እንዴ? አዎ እኔ እንደዛ ነው የምገዛው። በቃ ሉጌድ በቃ እናቴ ናት የላከችኝ በላል። አዎ በቃ እሺ ተው በቃ ሸምሱዬ ተው በቃ ማናት በቀሉ ደግሞ በቀሉ በቀሉ ተመልከቱት ይህንን ፎቶ በእነሱ ቤት ፎቶሾፕ አድርገው አስተካክለው ዴቭ ነው ብለው ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀው ዴቫ ሳክስ ተበላሽ ምናምን ብለው መልቀቃቸው ነው በእነሱ ቤት። ይሄ ካራክተር አሳሲኔሽን ነው። ስለ character assassination ደግሞ በጣም እናውቃለን። መጀመሪያ define ያደርጓቸዋል፣ ቀጥሎ defame ያደርጓቸዋል፣ ቀጥሎ destroy ያደርጓቸዋል። character assassination ይሄ ነው። እኔን ገና ለገና ታክሲ ብጠቀም ሲጀመር ታክሲ ብጠቀም ምን ችግር አለው? ታክሲ ውስጥ ቁጭ ብዬ ፎቶ የምታነሱኝ ሲጀመር ፎቶሾፑን ተመልከቱት። ጸጉሩ በትክክል አልተሰራ። ቀጥታ የኔን ጭንቅላት ወስዶ የሆነ ቦታ ላይ መተካት ቀሽም የሆነ Photoshop ቢያንስ at least አስር ደቂቃ ሀያ ደቂቃ ሰላሳ ደቂቃ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብላ የኔን ፎቶ ታክሲ ውስጥ Photoshop ከምትሰራ የሆነ ነገር አታነብም? የሆነ ነገር አትሰራም? የሆነ ነገር አትጠቀምም? ኧረ በጣም ነው የሚያሳዝነው እዚህ ሀገር ሰው ገና ለገና አራት ማስታወቂያ ሰራና ሀብታም ሆነ ተብሎ character assassination። ኧረ በስመ አብ አትገባም አሉኝ ቤተ መንግስቱ ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስቱ እኔ እንዴት አልገባም እንደ ዜጋ ፎሎ የተነስ መንገድ ዝጋ አትገባም አሉኝ ቤተ መንግስቱ ባዩማን ቢሉኝ ራሱ መንግስቱ እኔ እንዴት አልገባም እንደ ዜጋ ፎሎ የተነስ መንገድ ዝጋ መክፈያውን ካጣሽ ይኸውልሽ እስክርቢቶና ሙሽጡን ይዘሽ ነይና እኔ ተቀመጪ ቶሎ ልስራሽ እንደ እብድ ሁሌ ጸጉርሽ እንደቆመ ያም ለናሽ እንደተሰሙ ኦ ዝም በይ አልኩኝ። እንግዲህ ወይኔ እኔ እኔ እኔ ቀስ ብዬ ነው አታፍሪም። ተነካው ልትይ ነው ደግሞ አሁን በይኔ እማ ኧረ በእናትሽ ቀስ እያልሽ እሺ እሺ፣ የሚያምር ዲዛይን ደግሞ አድርገሽ ስሪኝ በእናትሽ፣ ጨረቃ ምናምን አድርገሽ ደግሞ ስለ ጸጉር አሰራርም ልትነግሪ ነው እ ልጅ ለእናቷ መጣ አስተማረች አሉ። አንቺን እኮ ነው ወላጅ እንደሌለው ተንጨባረሪ። አይ ድዴ ፈርዶ ነይ ዙሪና ተቀመጭ። አሁን ነይ ጨርሰሻለሁ። ወደዛ አያልቅም እንዲ በስመ አብ ሰው መሰልሽ። ነይ ይሁ ነይ ነይ ምን ጉድ ነው የዘንድሮ ልጆች! ምን ታውቃላችሁ? አክም ባለው ነው አህ ደግሞ መርፌ ቁልፍሽን አድርጊበት እሺ፣ እንዳይበሉሽ። ወይ በጣም የሰው አይነት የተደፋብኝ እኔ የቱ ጓደኛዬ ሌላ ነገር አስቤ አይደለም። በጣም ማከብርሽ እና የምወድሽ ጓደኛዬ ነሽ። እኔ በጣም ነው ማከብርሽ፣ ታውቂያለሽ። በደበለልሽ በደበለልሽ ወይ በደበለልሽ እኔ ብቻ ይምራ፣ እኔ ማንም ይምራ፣ ግን ግድ የለኝም። ብቻ አሪፍ መሪ ቢሆን ደስ ይለኛል። የማይጋረፍ ምናምን ቢሆን ኦቤ ነው እንዴ? ይጋረፋል እንጂ ያየነውን ፍዳኛ ነው። ይህን ጸጉር ወደ ሌላ ሲይዘው ወይስ ወደ ኋላ ላድርገው? በእናት አንተማ ታድለሃል። እኔ መቼ ነው ግን እዚች ጋር እንኳን የምትደርሰው? አንድ ቀን ግን እንዳንተ አድርገዋለሁ። የምር አንድ ቀን እንደዛ አድርገዋለሁ። ብለህ ብለህ ጸጉርህን ትጠቀልላለህ ዱርዬ። ዝም በል ቀጥ ብለህ ትሄዳለህ፣ ትቆረጣለህ። ፀጉር እንደዚህ መጠቅለል በቃ እንደ ቦዘኔ የምርሽን ነው መጠቅለል። ይሄን መጠቅለል የሱን ይውስቲ የሱ ፀጉር ይውስቲ ማ የሱ ጸጉር ዩ ጅማ እንደው ከአቅሜ በላይ ነው ከአቅሜ ሄደስ እንደው መቀስ ይዘለ እቆርጥ እንደዚህ ነው ምገባለህ እቆርጥልሃለሁ፣ አሳያል ሂድ መቀስ ይዘል ዛሬ አታርም ልንገርሃ፣ ዛሬ ትሞታታለህ። እንደው የሰው ትእዛዝ አልሰማ ብለ አደጋ ታደጋ በተኛህበት ይኸውልህ በመቀስ ነው ማነሳለሁ፣ አቀጥለዋለሁ፣ አሳይሃለሁ። አንተ አሽቃባጭ ሄልፕ ዩ እማዬ ባለሱቅ አቤት አቤት napkin ስጠኝ እስቲ። napkin ጨርሰናል የለ napkin ጨርሰናል። እሺ በቃ ግን ሶፍት አለን ሶፍት አለ አይ napkin napkin ነበር የፈለግኩት። okay ሶፍት አልፈለግክም? አይ አልፈለግኩም። ልሙጥ ወረቀት አሪፍ አሪፍ ወረቀት። አይ ሳኒታይዘር እና napkin ብቻ ነበር የፈለግኩት። Colgate ስ፣ napkin ብቻ ነበር የፈለግኩት። ቅርጻ ቅርጽስ napkin ብቻ የስልክ ስልክ ካሜራ አልፈልግም። ፀሐይ በጣም ኃይለኛ አልፈልግም። ባውዛስ ስኳርስ፣ መኮረኒስ፣ እስክሪፕቶስ፣ ሳንዳልስ፣ እንጀራስ፣ ለስላሳስ፣ ጅማስ፣ ባትሪ ድንጋይ፣ በረኪናስ ካሜራስ ያለው በላቸው። በጣም በጣም አስገራሚ ነገር ነው ዛሬ የተፈጠረው። ጥሩ እያሉትክ ነበረ። ውጋት ይዞ ይሁን ምን ይሁን እግርህን ወለም ብሎ ይሁን አናቅም። ሸምቅቆ እንደሆነም አናቅም። ምንም አልሸነቀቀኝም። ምንም ውጋት የለም፣ ወለምታም የለም። ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንድታስተላልፉልኝ የምፈልገው እኔ መጨረሻ ወጥቼ ሀገሬ ላለማስጠራት እንዳቋረጥ ጭራሽ እኮ ሁለተኛ ዙር ደርባቸው እያለ ነው አቋርጦ የወጣው። ጭራሽ እኔ እኔ ቀድሚያቸው ሁለተኛ ዙር ደርቤ የቀደሙ መስሎን ያቋረጥኩ። አንተ ለሀገር ትቆረቆር የለን ለቀጣሉም ይሳካ። ፍልፍሉ ያለኝን አንዴ ላጫውታችሁ። ድምፁን ሳስመስልበት ሆ ኮፒ እንኳን ድምፅህ መሰለ እንጂ ፊትህ ቢመስል ኖሮ እኮ ሚስታችንን ተቀማ ነበር። አንተ የድምፅ ቡዳ ታክ ላይ ሌላ በጣም ምን እንደመረረኝ ታውቃላችሁ? ፕራንክ እናደርጋለን እያላችሁ የምትጨማለቁ ሰዎች፣ የሻንጣ ራስ ዲስኦርደር ባንዲራው ለብላቢ የሆናችሁ ሰዎች ሄሎ ሄኖክ ድንቁ ነህ። ፕሮሞሽን እንድሰራልኝ ፈልጌ ፕሮሞሽን የምን የፖስት ቢል ካርድ ማን ነው የሚሞላላችሁ? ማን ነው? እኔ ሂሳብ አወራርዳለሁ። ውጡ ከቲክቶክ ውጡ። ሙሴ አሁን አንተ ማን ነው የምትመርጠው? ሙሴ ማን ነው የምትመርጠው? ብልቅዝና እንዴ? አብይ ምን ፓርቲ ነው? ብልቅዝና ነው የምትመርጠው? አብይ የትኛው ፓርቲ ነው? ብልጽግና ነው። የምር የምትመርጠው ብልጽግና ነው? ብልጽግና። አረ ተው፣ አሁን እኮ ማን ነው ብልጽግና ነው የሚባለው ፓርቲው? ብልጽግና ነው አልኩኝ። እንዴት አሁን በምን በምን ትመርጠው ትችላለህ? አሁን ብልጽግናን በምን ታውቀው ትችላለህ? ለምኑ እኔ የምታውቀው ነገር ስላለኝ እኮ በምን አሁን ምሳሌ አሁን ብልቅ በምን በፓርታችን ፓርቲያችን ማን ነው እሱ ፓርቲያችሁ? የኛ ራሳችን የመረጠን እኮ ነው። ወረዳ አምስት ማን ነው የሚለው? ብልቅዝና አንዴ ዳንሳሽ አንዴ አንዴማ በጥፊ እንዳላጠናግርሽ አንቺ ልክስክስ ይችላል ኧረማ እንዴ እንዲያምሮብሽ ያረ ይደብራ። አንቺ አይኔን ታጠፈኛለሽ። አይንሽ ጥፋይን ብርሃን አጥፍልኝ። ልጠይቅሽ ለትንታው ለቁርጠቱም ለውጋቱም ለእንቅፋቱም እኔን እያልሽ እኔ እንድቆም አንቺ ታመሽ እኔ ስድን ብኩን ነፍሴን ሳደነድን ልብ ያላልኩሽ ቀኔን ሳድን እናት ዓለም እንዴት ነሽ ግን ይላል። እንዴት ነሽ ማ ለምን ስለ ፍቅራችን አነግራቸው ምንድነው አስር አመት ነው አብረን የቆየ ነው እና በቅርቡ የአስረኛ አመት አኒቨርሰሪያችንን ፓሪስ ልናከብር ነው እና ለአስር ሺህ ሰው ትኬት ቡክ አድርገናል። ቀድሞ ኧረ በጥረቅ ልደቴ ነው ዛሬ። አ ዛሬ ነው የተወለድኩት። ስሜ እስጢፋኖስ ነው። ስሜ እንዲተወጣ አሉኝ ሰዎች። ክፍለ ሀገር ሲወለድ እያማጠች እናቴ መብራት ይጠፋል እንዴት እስጢፋኖስ እንደተባልኩ ነው እንግዲህ እያማጠች እናቴ መብራት ሲጠፋ አዋላጇ ምን አለች? እስጢፋኖስ አምጡ፣ እስጢፋኖስ አምጡ፣ እስጢፋኖስ አምጡ አለች። እንደ ልጅ በዛው የገባት ናት። እንዴ እስጢፋኖስ ይሄ ልጅ ስሙ እስጢፋኖስ ነው አለች እና ስም እስጢፋኖስ ሆነ። ስለዚህ ለልደቴ ዛሬ እስጢፋኖስ አምጡ ያድበት። እስቲ ፎሎ አምጡ፣ እስቲ like አምጡ። ልደት ሀፒ በርዝዴ በሉ እየገባችሁ። እውነቴ ነው፣ እውነቴ ነው። ዛሬ ገረመኝ። ጀመርኩኝ አውርቼ ተቀበለኝ በዴ አዛጋ ቁጭ በላ ወይኔ አኮረፈች እንዴ እንዴ በላ እንዴ በላ እንዴ